Hai Assalamualaikum bertemu kembali kita uh, di tutorial bersama Abang Roy hari ini kita nak, nak Abang nak bagi tahu macam mana kita nak melukis uh, dengan menggunakan aplikasi Micromedia Flash jom Okey. So kita kena pilih atas ni. Okey, apa ah, besar sikit kita bagi nampak um, uh, besar sikit. Okey, ni ke atas ni. Uh, kita pilih dia ada file edit view insert modify text command control window help. Okey, so kita pilih atas dia ni kita ambil insert eh. Okey, insert. Ni cara kita nak uh, buat objek kita untuk masuk ke library Okey, kita insert new symbol Okey, dia akan keluar apa paparan seperti ni create new symbol maksud dia uh, projek gapo ataupun lukisan gapo kita nak buat situ so kita kena namakan benda tu sebab takut tukar nanti kita cari-cari tak, tak, tak dapat kan sekali kalau ada nama senang kita cari ok ni abang nak buat background dulu okey kita ajar cara melukis uh, dalam flash dulu ah, okey b c k background lah short form dia berapa buat okey short form dia okey untuk permulaan eh, uh, permulaan bagi yang install flash ni dia bila kita create new symbol dia akan duduk uh, di movie clip okey uh, ah, kena sini kena kena tengok ah Abra malah cerita pasal movie clip Malah cerita lagi pasal button Ok Abra nak cerita pasal grafik dulu Ok kita klik pada grafik ha, Klik pada grafik Kemudian kita ok lah ha, Bila ok sekarang ni File yang kita tulis tadi tu Dia berada dalam library Kalau kita tengok di belah uh, Belah sini belah kanan ni Dia sudah ada dalam Dia ada nama dah kita tarik tadi sikit daripada besar sikit eh. Ok kita tengok Ok kita tengok sini ha, ni. Di belah kanan atas tu Dia ada Tulis itu Library Lepas tu Ada nama kita type tak di sini Ok kalau kita type sini ni ada ni Haa ni Library maknanya dia sudah ada dalam library dalam library lepas tu kita nak tahu dia ni duduk dalam library ke tak ok kita tengok dia ada dia akan ada tanda ni tanda macam capu kecil ni ha, ni pointer dia ni ni pointer pointer ni tandanya kita berada dalam library jangan confuse luar dia tak ada tanda pointer sebab dia bukan dalam library ok macam mana luar tu Okey, kita tengok sini. Ni luar ni lah. Okey, luar ni. Ni masih dalam library. Ada titik ni dalam library. Okey. Ha, kadang-kadang kita tukar. Okey, bila siap dalam library ni, bolehlah kita nak nak buat apa-apa uh, lakaran ke lukisan ke apa. Tadi Abra berbuat um, apa tu? Background kan. So Abra pilih uh, uh, rectangle tools ni empat segi ok rectangle tools ni untuk kita buat outline dia tu ok outline untuk uh, ah, lukisan kita tu uh, kenapa kita buat outline dulu sebab bila kita fill dia akan masuk dalam tu lah dia tak keluar lagi line ok harus ah, betul sikit dia punya ni so abang pilih rectangle ni ok abang nak outline saja kita nak outline saja jadi kalau kita tarik part segi gini dia akan terbit biru sebab apa selection dalam bawah dia ni uh, fill color dia ada warna biru ha, jadi kita tak save lah ok so kita klik dalam ni kita delete saja. ok kita buat semula dah eh. kita buat straight tu kemudian kita klik dalam tu kita delete dia akan tinggal uh, line saja, border ni lah kawasan lukisan kita ni okay. kemudian Abrah akan lukis ha, sekarang ni Abrah akan beritahu Abrah biasa lukis dengan tablet pen pen ni ha, Abrah akan lukis dengan pen ni ha, dengan tablet dia tu tapi hari ni Abrah nak, nak, nak ajar guna mouse sajalah ok ok sini Abrah nak lukis ha, so Abrah pilih ni Uh, pencil tools ni biasa kita akan guna dua ni ya pencil tools ataupun dengan brush tools ha, brush tools pencil tools ataupun brush tools ok tepi ni bawah ni ok pencil tools kita tengok sini tak ok pencil tools ni dia ada properties dia bawah ni option dia option dia ni dia ada uh, dia apa dia smooth smooth di kita punya lakaran Lepas tu dia ada untuk lain saja, dia ada untuk bebas kita nak buat uh, apa? Uh, lakar dia bebas kita tu. Dia akan ikut situ. Jadi abis ini baru pilih smooth. Kita tengok bawah ni dia ada ni. Boleh cubalah nanti tengok macam mana kan. Baru pilih smooth. Buat apa smooth? Smooth. Bila tangan kita getar ke sikit-sikit, dia akan betul tu. Ha, ah, patut baru suka dia, dia punya ni aplikasi ni. So kita um, delete dulu Abra nak uh, nak tebal dia punya outline tu sebab takut tak nampak ok kita nak tebal outline dia klik pada pencil tadi ok bila kita klik pada pencil tadi pencil tu dia akan ada bawah ni bawah sekali ni ada ha, dia ada nombor satu. dia panggil stroke dia stroke satu. klik tepi tu ok ataupun klik di atau ah, tepi apa kita select nombor satu tu type nombor berapa 2 ke apa type nombor tiga lah kita enter so kita tengok dia tebal sikit ha, nampak tak ha, dia tebal so baru dia nampak ok sini so baru buat sample satu lukisan bro background kita tak tadi kita drawing lah ok kita drawing dah kita, drawing apa buat ha, ni kita ambil outline dulu kita tarik ambil uh, horizontal apa dia punya horizontal punya landscape tu dia flash ni dia macam kat proyek kemarin dia ada layer kan so kita kena buat layer layer dia dulu sama juga dia macam hak tu dia ada layer juga layer ni abra ketai uh, panorama lah pano panorama okey panorama ni maksud je hot belakang sekali ada bukit ada awan dan macam-macam ok apa dia buat ah, bukit dulu deh. ok kita buat bukit gitu ok sini dia ada tools. pentos tools ni apa dia pilih gradient dia ada sini gradient so kita double click uh, atau apa kita pilih gradient so kita tengok di sebelah kanan atas tu tempat selection tools tu dia ada sini ok so Abrai nak besar sikit Okay Okay kita tengok dah Haa tu Okay sini Dia ada sini ni Okay sini Dia ada sini warna putih So kita pilih tak di selection tu kan Kita double click pada putih tu Kita pilih Warna biru Warna awal tu lah Pilih dulu dua uh, color ni biar sama dulu Ataupun gelap sikit tak apa Okay so double klik balik hak cerah ni kita tengok kita pilih hak cerah tadi kan okey kita cerah daripada atas dia ni bagi dia cerah sikit ha gitu berapa buat gradient sebab kita akan nampak daripada gelap cerah ataupun daripada gelap cerah gelap ha. Ah, bila kita feel okey dia akan nampak kita So ni um, Dia daripada kiri ke kanan ya abang Abronaut daripada bawah naik atas Dia punya gradient tu So kita pilih di Gradient transform Alik atas Okay Alright Balik sini Okay ni kita pilih ni Go ni Pilih go ni lepas tu kita fi dalam uh, objek tadi lah ok ok kita fi dalam ni semula dah semula dah apa okay. main dua screen gitulah. lah kita fi dari tu so abang ni abang nak daripada cerah ke gelap uh, ah, gradient dia tu so abang pilih yang atas tadi gradient transform klik sekali dalam tu kita akan nampak dia dalam ni dia ada macam ada panah gitu Okey, tepi ni macam dia ada panah gitu. Kita tolak dia sikit gitu. So, kita pilih ada atas kita pusing gitu. Ha, dia nak kena apa? Cerah daripada kelak atas. Ha, kalau lebih-lebih tepi ni tak payah caralah. tu dia dia kita boleh buat. Okey, buat apa flash? Ah, uh, suka sebab bila hok hok dia kalau orang Kelantan panggil dia dia hujung-hujung dia tu kita boleh klik pada tu kita boleh delete ha, dia tak kan, tak ganggu lah orang lain tu ha, kat, ha, gitulah ok sekarang ni Abra sudah ada awan sudah ada bukit so bukit pun Abra membuat ada gradient uh, gradient juga ikut keadaan yang sama klik daripada ni gradient biasa bukit kita tengok lah uh, ha, um, dia kalau jauh mungkin dia gelap sikit kan ok kita pilih dua ok buat ni kita cerah sikit ataupun kita nak buat warna hijau pun boleh ok buat warna hijau lah bukit ha, kita buat hijau gelap kalau gradient mesti pada cerah kala yang sama tapi Eh, cerah sikit dengan gelap sikit Okay gitu So kita fill dalam tu Kita klik gradient tu Guna keadaan yang sama Kita boleh tolak-tolak dia ah, ha, okay. ha kita Kenapa tak dia punya uh, Dia punya gradient tu jadi biasa flash abrai jangan menggunakan outline kalau background sebab dia tak nampak smooth ha, so abrai nak buat outline dia ni ok double click kita buat jilid ok so kita akan nampak suasana dia tu ha, nampak tak ha, ni cara nak lukis background dulu ha. <clears throat> kemudian kita boleh adjust cantik lagi kalau kita nak buat okey okey ni layer pertama panu maknanya so depan ni kosong lagi so abra nak uh, buat warna apa ni warna koko lah tak uh, ah, ataupun warna hijau ko gitulah okey ni pun boleh buat gradient juga dia flash ni banyak menggunakan gradient baru dia nampak lukisan kita tu uh, cantik lah smooth ok kita free dari tu so kita akan nampak ok sekali lagi kena praktik kena training lah ni kena banyak noki ok nampak tak ha, so kalau nak secomel ada nampak pokok-pokok tu boleh buat ah. boleh buat So abra guna ni abra nak pakai uh, brush line bawah tu pakai dua. Okay Okey, hak ni pokok ke dia ada macam serut-serut gigi-gigi eh. Kalau kita pilih hak smooth ni, kalau kita gigi dia tak akan jadi geligi, dia akan jadi betul juga. Ha, jadi kita nak gigi kita klik bawah dia tu, brush tu klik bawah ambil ink. Ha, ini dia bebas lah. So abra akan lukis. Okay, tengok ni. Eh gitulah ha. ni aku buat secara kasar eh untuk tunjuk dia punya ni okey kita so abrah aku guna warna gelap sikit sebab jauh eh jauh kita buat warna hijau gelap sikit ataupun kita adjust sini pun boleh okey so double click pada line tu kita delete ha nampak tak Okey, ni panorama background untuk layer pertama. Ha, kita boleh lukis balik, boleh back balik, nak tambah ke apa boleh back balik. Okey, gitu dulu. Okey, atas ni kita tengok atas ni abang tulis pano dak. Okey. Atas tu abang nak bubuh awan sikit, awan-awan. Ha. Awan kita pergi ke new layer, insert layer ni. So, abang sikit, kita tengok eh. Okey ni panu ke? Okay. Ni panu. Ni background ni. Background kita buat tadi. So aku pergi ke tepi di bawah ni dia ada tiga ni. Okey, abang malah cerita lagi lain. Kita buat direct dulu. Kita klik pada hak sebelah dia tu, dia panggil insert new layer. Bila kita klik sini, dia akan keluar layer baru di atas panu tu. So kita double klik, kita type awan. Ha, ni guna layernya. nya penggunaan layer ni lah so kita lihat sebelah dia kosong ni ada titik hitam e ni background kita hak bawah ni lah benda sudah ada dia akan jadi hitam e titik dia ni ok faham tak? boleh tak? ok awan so kita buat awan lah market dah yang sama pergi ke brush tools ok awan berapa pilih semua balik kalau pakai satu lah Jangan confuse 1, 2, 3, 4 ni Abang pakai ni Bukan tak ada apa-apa pun Dia bukan Benda payah Ni saja kita nak Nak Tukar stroke kita Tebal ke halus Tu saja. Ha, buat satu Dia halus sikit sebenarnya Awal ni banyak jenis Kita boleh buat Menggunakan uh, Stroke bulat ni pun boleh Overtool ni pun boleh Ataupun kita lagi direct pun boleh Nak suruh comel Nampak kemah lagi Kita buat bulat pun tak apa Okay dah eh? bila berat pilih oval tools kita tengok bawah dia ni dia ada no apa uh, ah, lambai tuncak ni fill color ni abang tutup dia punya fill color tu ok abang besar sikit ok ni ke fill chart ni bila kita klik di bulat ni oval tools ni ok kita klik oval tools ni kita pergi bawah dia ni ni bawah ni ni warna hijau tak okey awal warna hijau kalau kita klik hijau kita klik kita buat bulat tu dia warna hijau so kita klik uh, warna putih kita klik warna putih kita klik warna putih okey bila kita klik warna putih dia akan jadi putih so dalam ni ni okey kita balik sana balik Okey. So lagi tak ingat berapa persen Lepas siap satu background ni, panel ni kita kena lock dia ni yang kunci atas ni. Dia ada lambai kunci. So, kita lock dia situ. Lock lock bukan lock dia gitu ya. <laughs> Kita lock kunci, kunci kunci. Ha. Kita kunci supaya kita tak boleh ganggu dia ni ha. Dia tak boleh konsep. Ha, mana kita klik pada awan tu, kita buatlah. Okey, gitu begitu tarik sikit <clears throat> ni cartoon style lah maknanya simple apa KWK dia nampak itu ni simple aku tunjuk dua cara dah okay, kita double klik kita ha, nampak tak ha, jadi aware so klik aware tu Ctrl C kita copy ataupun klik butir kanan copy lepas tu kita paste mana-mana pula dia akan ada pula ah, so kita kecil sikit dia pergi ke atas ni balik frame transform tu kita kecil balik ah, ubah lah tengok dia nampak sama ke okay. Ah, gitu apa ni lepas tu copy paste je lah control control C copy control C dan control V V dia akan ada balik Okey, letak lah Kecil sikit itu Ctrl V lagi Nak sebanyak lah kan Nak besar sikit pun boleh Okey, belok-belok kita sikit Ha, ni cartoon style Ni paling Ni hot ringkas lah Berapa-berapa tahun ni Itu cara nak buat awal So lagi Awal ni Kita boleh lukis Ikut kita kita nak buat Gini ko Ni dipanggil sketch kita feel putih pun boleh juga nak buat kita ha, nampak ok kita kecil sikit kita tarik depannya sikit cakap ha, gitulah cara kita nak buat awal ok <clears throat> rata-rata hak boleh ngajar dulu uh, ataupun setengah-setengah student dia kata saya tak pandai melukis uh, Beroy lagu mana saya nak buat tapi saya tak pandai melukis tu tak ada masalah kita boleh cari background dalam internet ke gapo. kita uh, download file tu jadi grafik kan jpeg file tu kita boleh insert masuk dalam ni dan kita boleh trace uh, lukisan tu uh, kita boleh trace dengan flash uh, cara nak trace tu uh, tu uh, untuk siri Nati lah uh, ah, ni abang nak tunjuk um, macam mana kita nak guna nak loki dalam ni dulu ok sekarang ni background sudah siap ok dalam library eh ingat eh ni dalam library kita lepas ni nak balik ke panel paparan kita panel paparan tu macam mana kita klik atas ni dia atas sekali tu sin dia tulis sin 1 dia ada bck kalau bck tu library kalau sin 1 dia ada di panel paparan panel paparan tempat kita nak preview lah ok dia putih nampak tak ni dia nampak putih apalagi atas sekali ni kita tengok dia ada ok besar sikit <clears throat> Okey, di atas sekali tu ada satu platter. okey. Klik pada fit to window. Okey, fit to window dia akan jadi nampak ah ni keliling ni. Inilah kertas kita, paparan kita. Kita save pun, kita preview pun dia akan keluarlah size ni. Hak mengikut kita apa tahu tu, kita setting hak size dia tu. 1920 kali 1080 pixel. Okey. Boleh eh? Sekarang eh? di sebelah kanan ni dia ada dah bisikil kan background. Okey, dia ada background dah. Bisikil kita lukis tadi. So kita, sebelum kita masuk ke paparan ni kita tengok ada layer atas sekali tu di belah kiri. Kita taip BK. Ha, maknanya background kita lukis kita nak masuk dalam paparan ni ok kita heret masuk dalam kita seret dia ha, seret. lepas tu kita besar lah besar biar lepas daripada putih tadi ok satu lagi untuk peringatan kalau kita tak save bagi kita nak fix uh, dia punya lukisan tu tak save bagi nampak ada ruang-ruang lah kan okay? kita klik control shift W control shift W eh control shift W control shift W dia akan lock kawasan kita tu okey ok boleh tag hot ada tadi boleh pakai dalam 50% ok maknanya ni dia akan lock dia, dia tak ada dah hot lebih-lebih kerja-kerja hot lebih-lebih lebih-lebih tu dia tak ada dah Okey. dia akan ikut ni ingat eh Control shift w kalau nak suruh nampak, nak balik buka semula buka balik uh, view tu Control shift w juga ha, dia akan buka balik maknanya brush kita boleh terbit luar macam ni ok ctrl shift w sekali lagi 50% dia tak ada dah dia akan ambil kawasan ni sahaja ikut sayap kita tarik tu lah ok kunci selalu ok gitu lepas tu uh, mesti ada pokok ke apa ke pokok-pokok tu kena guna layer lain pula keadaan samalah macam yang kita buat tadi ok baru tunjuk insert kita pergi kepada insert macam tadi macam mula-mula kita nak start buat tadi kita pergi insert new symbol pokok taiklah pokok berada di grafik ok dia ada di grafik ok dia keluar daripada uh, eh, helai yang baru pula ok sini ambil itu pokok lah eh buat pokok hmm, itulah ok kita buat daun-daun ni dulu ni secara kasar lah ok kalau kita guna mah saja ni lah pokok ni ni cara kita letak pokok-pokok lah ni kita buat begitu ha, masuk kasar tu Okey, kita tengok ni sekarang ni ada line masuk gini ke. Kan. So, kita pergi ke selection tu balik. Kita boleh klik tu buat. Delete. Delete. Hak mana yang lebih-lebih tu, kita delete. Haa, ah, kita. Mudah eh? Kan? Haa. So, kita masuk color. Feel lah. Nak guna gradient macam yang saya tunjuk tadi pun boleh. Ataupun nak flat color pun boleh okay, so ni dalam cat ni dia warna putih apabila klik warna hijau ha, kita buat itu. pokok ni klik lagi warna koko lah okay. <coughs> ha, gitu hujung sekali tu kita buat hijau gelap sikit Okay. Okay, dan ni Abra nak buat shading dia sikit Bagi comel lah sikit kita klik pensel tu kita adjust size dia tu jangan sama ingat eh bila kita lukis saiz satu uh, lakaran dia saiz satu ke? Kan? bila kita double klik tu kita nak buat tu dia akan jadi select habis jadi kita kena bezakan saiz dia tu apa uh, buat sini kita klik tepi ni buat, buat 0.25 paling halus 0.25 eh so ni cara nak buat shading dia ni shading pada pokok gelap cerah dia tu kan okay, pokok ni pun sama kita buat ha, gitu melukis ni kena training barulah kita biasa kan so apabila nak gelak, dia sikit kita klik pada color ni pilih um, eyedropper eyedropper tools ni klik pada hijau tu kita gelak belah kanan ni kita gelak dia sikit shadow je okey okey klik eyedropper lagi klik kayu kita buat tadi kita gelak sikit so ha, kita nampak ah okay, so abra double click pada 0.25 tadi ha, kita buat, <clears throat> kita buat, gitu ha, ni cara kita nak lukis ha, tu pokok so yang ni abra tak sebuah outline dia outline abra tak sebuah sebab dia objek depan ni kita jangan buat outline dia Okey, siaplah satu pokok. Okey. Lepas tu macam tadi juga balik ke panel panel paparan pula. Klik pada scene dia akan keluar background tadi kan. Lepas tu kita create new pula tepi di atas ni, insert new layer, kita tarik pokok. Jangan jangan tukar eh. Jangan confuse dalam library dengan sini Dia sama je panel-panel tapi Sini ni tempat preview ha, Sini ramai orang confused Dia tak ingat <coughs> Alah, awal rasa semua sedap Ok Kita pilih pokok Kita tarik sini pokok dah ha, Klik pada pokok lah Jangan klik pada background Klik pada pokok Kita drag belah kanan tu Pokok masuk ke ha, So kita nampak lah pokok kita nak besar ke nak kecil ke nak panjang dia ke nah ha, sini okey nak suruh ada lagi pokok ctrl c ctrl v copy paste ha dia pernah duduk nampak Cik sikit kita letak ha. ctrl v lagi kita tak tepi ni tapi kreativiti kita lah mengikut kreativiti kita jangan bagi nampak sama gitu kan so kita pusing lah nice ya. Okey. Perspektif dia kena belajar. Kalau belajar lukisan kan kita belajar perspektif kan. Ha, so dia adalah daripada jauh, besar, gelap apa? Besar kecil-kecil. Ha, pandangan dia mata kita tu. Okey, sekarang ni siaplah background. Ha, boleh ke? Kan? <laughs> boleh, boleh. Okey, sekarang ni siaplah uh, background untuk kita melukis dalam ni. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Uh, ah, jangan, jangan lupa ikuti uh, siri yang ketiga nanti. Abore akan ajar macam mana kita nak buat karakter dengan menggunakan flash. Uh, untuk sebarang pertanyaan bolehlah email kepada Abang Roy ataupun uh, komen di ruangan komen uh, di YouTube. Insyaallah allah uh, Abore akan Uh, bagi penerangan uh, melalui uh, komen-komen. Uh, uh, berharap semua dapat menerima dengan baik dan boleh uh, cuba dengan apa yang berajar ni untuk dijadikan satu kejaya uh, di masa-masa akan datang. Uh, jangan lupa subscribe tu. Ah, tu, tu bantu Abrai untuk Abrai teruskan lagi curahkan ilmu Abrai untuk anda semua.